serre les dents. Je me tais. Si tu t'arrêtes avant, c'est quelqu'un là je serre les dents. Hmm, je me tais. Si tu t'arrêtes avant, c'est quelqu'un là